نه نه نه نه نکش نه من هنوز جوونم نه نه سلام خدمت همه دوستای عزیز برای دیدن انیمیشن ها و کلیپ های طنز بابای عصبانی یعنی خودم کانال ما رو subscribe کنید <laughs> اون زنگونه کوفتی رو بزنید دیگه آخ حتما باید بگم بهتون آه منو چرا میندازی جعفر رو باید مینداختی من هر کیو دلم خود میندازم به تو ربطی نداره خب الهی به امید تو یا حضرت شانس ببینم توش چیه ها چی بابا من ریدم تو این شانس Sen bezenen. ha? Amacın. Çi. Karışıma çi. Perumen ee, doyuruz. Doyuru? آقا جون میدونی که دایره خیلی سختتر از چتره آره جون امنت اب نداره من فداکاری میکنم و دایره رو برات در میارم بده سخر کوتا کاری نکن قبل از اینکه اینا بکشنت من کارتو تموم کنم ای بابا گندش بزنن ها هوشنگ هوشنگ ها برا تو چه شکلیه؟ خان دادش برای من ستاره است ستاره اوه اوه اوه دهنت سرویسه میخوای عوضش کنیم؟ نه مرسی برا من سختره ای بابا ای یا یا اوه ساخ ها برا تو چیه؟ خود برا من مسلسه چی؟ چی؟ اصلا فکرشم نکن که اینو با عوض کنم بینم با کار میکنی بابا لباسنم پاره است <laughs> ریدم تو این زندگی شخمی بابا <laughs> بگو رفتم که حالا چکار کنم <laughs> پسرم یه جان بله من دیگه پام لب گوره چیا برا من دایره راحت راحتتر در میاد بیا عوضش کنیم ممنون آقا جون شما چه مرد بزرگی هستی میدونم میدونم من خیلی پدر خوبیم بنداز بیا بیا یا اصلا نمیمونم چی؟ این که شکسته هست هوی بیا بیا بیا برای این شکسته کارشو تموم کن خدا بیامرزدت یحیی یا خدا شکست چی نه نه نه منو نکش نه من هنوز جوونم نه نه خیش خدا رو شکر خواب بود مردم و زنده شدم آقا جون سلام سلام بله طبق معمول با ام میاد چی میخوای؟ هیچی یه سریال خفن گرفتم بشینیم با هم ببینیم چی؟ سریال؟ چه سریالیه؟ کره ای آقا جون اسمش هم بازی مرکبه یا همون سکوید گیم آقا جون خیلی خفنه خیلی تعریفش بازی آره. مرکب اینجوری شد میگم دهن سازنده و کارگردان و یک یکیشون نمیخوام ببینم گم شو